What's up mga katrops, mga katropa ko dyan So yun no, mga katrops uh, ah, uh, Lasing ko na naman dito Pero medyo maliwanag pa yan. <laughs> So yan yung mga Nakita nyo mga sasakyan ba yan Yung mga sasakyan ba yan <laughs> So yan mga trops, may pupuntahan tayo ngayon uh, Pupuntahan natin yung uh, So yan pupuntahan natin ngayon yung uh, Bakala, yung binibilhan namin ng isda, mga gulay, ayan, kung ano-ano pa. So, isi-share ko lang sa inyo kung uh, paano ba kami bumibili sa tindahan dito. So, ayan, So, ayan, medyo mainit na dito ngayon. No? Ah, Si-share ko sana sa inyo. Papakita ko sana sa inyo si Brando Vlogger. ayan, Mega shoutout. Pero, baka, ayun, nahihiya. Umiiling. <laughs> Pero ayun, mega shoutout Brando Vlogger. Ayan, isang vlogger dito sa Saudi Arabia. So, ayun, tara na. Uh, punta natin. Medyo malayo-layo yung konti. Share ko sa inyo kung yung mga isda doon, mga gulay, yun, kung ano pang meron doon. Kasi, naisip nyo kung paano kami kumakain mga OFW dito sa Saudi Arabia. So, and 1, 2, 3, tara na! Yan, uh, naglalakad na tayo mga katrop. So, nag-face mask tayo para safe. So, yun, di ba? Pre, kailangan natin ng face mask. So yun o, oh, kamustahin ko lang kayo ng mga idol ko dyan. Kamusta, kamusta ng marami sa inyo dyan. Sa mga hindi nag-skip ng ads ko, maraming maraming salamat sa inyo. Yahoo! Ayan! <laughs> sa mga tumutulong, no? Thank you, thank you ng marami. Tumutulong sa revenue ko, no? Siyempre, payaman tayo mga idol, mga katropa. So ayan, uh, ayun yung bakala. Malapit na tayo. So ayan, tingnan lang, i-videoin ko para makita nyo yung itsura ng bakala. Ayun yung bakalo. Ano. So, zoom natin. Ayan, yan yung bakala. Ano, ayan, kitang-kita nyo na. So, ang salam mini market. So, dyan tayo pupunta. Mga trucks. So, ayun. Ayun mga trucks. So, papasok tayo doon. syempre bago tayo pumasok, paalam muna tayo sa tindero, di ba? Para siyempre hindi tayo mapagalitan tsaka respeto na rin no sa tindero so yun o oh, mga traps so dyan na kayo <laughs> yeah. so medyo wala ng araw no uh, time check time check nga ba dito is uh, ah, 5.30 ayun mga ka-idol dyan so yan yung mga building yan so, yan mga paupahan lahat yan dito sa Saudi alam mo na mayaman yung Saudi Arabia sa upa so tara na so <laughs> yun no, mga tropa eto na nasa likod ko na ng mga idol mga katropa ko dyan ayan oh, yan yung bangala so ayan nasa ko so nagpaalam na tayo sa tindero pumayag naman siya na mag take tayo ng video no, siyempre respeto baka hindi niya uh, gusto na mag video ako so yun nagpaalam na ako so tara na pasok na tayo Ayan, tara, pasok na tayo para makita natin yung kanyang mga tinda dito ayun unang uh, bungad siyempre so yan yung mga so yan ito say hi hi hi ma'am where are you from? hi hi hi hi so ayun yung unang bungat natin so ayun may baka dito cans ng baka. So lahat ng ano dito alam nyo na mga hindi siya healthy foods kasi mga frozen. May manok din. Kaya ito yung kalimitan ko laging uh, kinakain, yung manok. Kaya Nalagay frozen chicken cuts. So hiwa na siya lahat. Then ito naman yung chicken nuggets. Ayan, paborito ko rin to. Chicken nuggets o luluto ulit sa mantika no? so yun yun isda meron din ayan so hindi na natin makuha hindi na makuha natin ayan so nakain ko na rin to ito yung frozen na uh, fish nila so minsan ginagawa kong uh, paksiw ayan then french fries ayan meron pa rin silang isda ulit ayan isda to tingnan natin yun so ano to panigi yata to yun so yun nakagol so ayun may mga tumas din yan mga tumas <laughs> So, meron ding ketchup. Ayan, banana sauce. Chupran. <laughs> And then sa mga mahilig mag-spaghetti, ayan, tomato paste is in the house. Yan sa mga gulay, meron din silang Lomeco, ayan. Where are you from? Hi. Pakistan. Oh, Pakistan. Up kasi ho. Oh. Alhamdulillah. <laughs> so yun, nag tayo ng Pakistan. No? Kaibigan tayo ng Pakistan dito. So ayun, meron din bangus. Yun, hindi natin abot. Ayan. Pero i-video natin yan. Ayan, bangus. Malalaking bangus, oh. Ayan, meron din ditong Siyempre, hindi mawawala yan sa mga Pinoy. Ang itlog. <laughs> Lagi partner namin nito, Indume. So, Indume yung partner namin nito lagi. Kaya meron din asukal. Ayan. So, ito ay uh, Forial. Forial po, asukal and then sardines so, yan, sardinas and Filipino food pero hindi siya parehas ng 555 sardines sa atin so may iba yung pangalan dito kulang 555 yan, sardines so nakalagay yan So, 4 real. 4 real siya. Ayan. So, meron din tayong dito. Ayan. Very common. Siyempre, yung sikat. Dato puti. Ayan. <laughs> May dato puti. Ayan, Yung pinakamalaki. Ito. Ito yung maliit. So, silver swan, yan. Mga tayong love sa silver swan, no? Sarap yan, pang adobo. Saka Manila patis. Mga karo ko hindi. Manila patis. So, punta naman tayo dito sa prutas. Meron din ditong saging. Yan, yung saging. So, avocado. Ayan. Ito is uh, peach. Portion yan. Ayan, gabi. Ito mangga. Oh, ang dami tinda dito, no? So, lahat ng gusto namin, nakakain namin may bigas. Ayan, from Egypt, Egyptian ah, rice. Ayan. So, 1 kilo. Uh, ah, nagkakahalaga to ng 16 real. Ayan, so, so yan, no, nasa, ayan yung mga spices ng Indian. Meron silang curry powder, turmeric, turmeric powder, chat masala, ng mga idol. Ayan, sauce ko. ito naman yung basmati rice, no? Ito yung basmati rice ng India. So, tinikman ko rin ito dati. Masarap din siya, buwag Masarap siya pang, ano, pang, uh, at ang pinaka the best, ah, masarap ko pang uh, sinangag. Pinaka the best ang kaldereta ng Mamasitas. <laughs> Ayan, may mapa pa Pilipinas ang Mamasitas. Is in the house. And sinigang sa sampalok. Ayan, sinigang sampalok ng mga idol, mga katropa. Ayan, nagkakalagayan ng 5 uh, ah, real. So, magi. Ayan, meron tayong magi. So, ayan, pasensya na kayo. Maingay yung ating mga Pakistani. Ayan, Pilipinong Pilipino tayo dito mga katraps, Pilipinong Pilipino. Ayan, sa mga mahilig mag Skyflex. Ayan, Skyflex is in the house. Ayan, nakala nyo ha. May Nova. Ayan, Nova. Pakita natin paano siyempre. Nova, ayan. O, ayan, sa mga mahilig mag yan, no? Uh, baka isipin nyo, pinupulutan namin yung dingdong dito. Ayan, ding dong. so ito lagi yung kinakain to mga idol, mga katrops, lagi kong kinakain to. Paborito to. So sa mga gusto namang mag uh, uh, biko. So pakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung malagkit na bigas. So yan, so white flour. Thai glutinous rice. So, yan. Nagluto ako ng dati, Biko. Ayan yung mga mantika. Ayan, ang daming mantika. O, oh, mga idol, pili lang kayo ng mga size. Merong 15 real, merong 11 real. So, pili eh, lang ng pinakamura. So, ganyan dito yung pagkakaan sa Saudi Arabia. Kaya, kung gusto nyo magbihon, akala nyo kayo lang nagbibihon dyan. Ayan, sa mga nagbe-birthday, dito kami bumibili. Ano, Ayan, bihon. And then, hopya. Siyempre, hindi mawawala yan sa Pinoy. Ayan, hopya, ubi. And then, meron ding Maliliit na kopya. So, yun. So, punta naman tayo dito sa uh, chocolates. Ayan, Pringles. Ayan, kompleto din. May Pringles. Yan yung pag nakaiba nga lang dito sa ice cream. Sa mahilig mag-ice cream. <laughs> mahilig mag-ice cream dyan. Ayan, yung ice cream nila oh. Ayan. <laughs> so meron dito ang ice cream na Saudi ice cream. So ito yung pinakapaborito ko. Pinakain ko lagi. Saudi. 1 real or uh, 13 pesos sa atin. No? So sobrang dami. Meron din ditong soft drinks. So, ayun. Merong merinda, ayan. Merinda citrus, merinda orange. So, ito yung pinakamahal sa lahat, yung tubig dito, no, mga idol. Kasi alam nyo na, yung tubig dito sa Saudi Arabia is dagat. So, dagat yung iniinom namin dito, yun yung katotohanan. No, mga idol, mga katrops. Ayan yung mga ice cream pang iba. Ayun. So, punta tayo sa... Kabila? Ay, tanjo na yung siya. Suka sa ba? Ah. ah. Suling sap. So, ito yung pinagkaibangalan dito. Wala tayong makikitang sabon na gusto natin. Pero meron ditong uh, ah, Dettol. So, yan. Yan lagi kong uh, ginagamit. Dettol. Meron din papaya. So, ito ginagamit ko rin to. Ito yung papaya dito. So, kakalaga siya ng 6 real 70 pesos sa atin at ang pinaka the best na lagi ko rin gamit <laughs> silka ayan silka yan so paglaba-laba naman mga katrops paglalaba ayan ito yung Ariel is in the house and tied yun dami tinda dito no, sa mga nilaregla naman <laughs> sa mga nilaregla dyan yan ito yung gustong gusto ng mga lalaki. Ay, hindi pala. Uh, ah, pinakayo nilang bilhin sa tindahan. Ayan, yung napkin. Ayan, para yan sa mga babae. So yun mga idol, no, na-share ko na sa inyo lahat. Ayun ang mga gulay. Ayan, laman din ng bakala yan. <laughs> Tingnan nyo naman yung kalabasa. Please, <laughs> kalabasa, kalabasa. Tingnan yung kalabasa mga katrop. Diba? Merong bilog na kalabasa merong mahabang na kalabasa meron mga kalabasa na mahaba sa atin <laughs> yung bawang siyempre hindi mawala yung patatas yung alam pangalan nito uh, upo no? ito hindi ko alam yung pangalan nito eh hindi siya papayo eh yan kayo na humula kung anong pangalan niya <laughs> siyempre sibuyas, no? Ang daming laman ng bakala dito ng mga katraps. Yung bakala, yun yung uh, mini mart, no? Or mini grocery dito sa Saudi Arabia. So, yung mga bigas, pakita ko sa inyo yung bigas. Ayan, yung bigas. So, ito yung lagi kong uh, binibili. Royal. Kasi masarap na mabango. Pakita ko sa inyo kanitura. Ayan. Jasmine rice. So, 5 kilo. So, halaga nagkakalaga pa ng 25 Ayan, so no mga traps So na-share ko na lahat sa inyo Ayan Siyempre magpapasalamat muna tayo no, sa tindero No, thank you, thank you ng marami no, sa inyo, sa mga nanood, sa hindi nag-skip ng ads, sa hindi nakasubscribe sa channel ko. Subscribe nyo na yan mga idol. Siyempre, gusto kong puntahan yung tindero ngayon kaso may customer pa siya gusto ko siyang pasalamatan no syempre <laughs> magpapasalamat tayo kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon na makita yung loob ng bakala at may share sa inyo no mga katrops mga idol ko dyan so ayan antayin na natin makalabas kasi bawal videoin baba yung customer niya so gusto ko sana videoin pero yun antayin natin mawala magpatengo tayo sa kanya so ayan punta na natin kasi parang uh, aalis na yung uh, customer niya na babae so tara na Wow. <laughs> Don't forget to subscribe. Tell. <laughs> Oo, oh, bate bate para this YouTube channel. Ayun. Thank you.